Baca ayat akhir di dalam suratul Isra' ayat 100 belah. Kalau kita buat tanya, kita pun tengok, eh, ambil mana oh, hok ni? ni. Walaupun ayat Kro'el, tapi Nabi baca ke tak? Lepas pada wisalai, nak baca ayat Kro'el, atas kereta, atas motor, boleh-boleh duduk, gala, boleh apa, boleh. Tapi lepas pada semaya ni, hok amalai, ciyak-ciyak dah. Apa duduk dibaca lagu tu? Lagu tu. Ha, tu? Nabi tak ada suruh. Sumpah dengan minta maaf ni dah. Hak kita duk baca kok sejid kok balas ya latifu ya kafi. Ingat tak ayah? Ingat. Ha. Ada orang ad, ad, ad, ada tak dalam dalam apa ni dalam hadis nabi dalam ajaran nabi jawab katanya tak ada walaupun benda tu puji Allah Ya Latif, Ya Kafi Wahai Tuhai yang lemah lembut Wahai Tuhai yang Apa ni? Yang jamin segala-gala Rezeki, amalik apa Monat benda tu Tapi duduk pergi baca, duduk pergi amal Nak-nak butir masjid Lepas pada semaya tu Benar tak ada dalam nunggu Kecik mudah-mudah Tak ada dalam buk kecik mudah-mudah Apa-apa kita duduk amal kalau ada, Alhamdulillah, kita pakai amal lah. Saya nak ayak contoh ni. Walaupun duduk dalam kitab mana, bucu mana pun. Dia ada benda tu di dalam ajaran Nabi, kita pakai amal jadi sungguh. Ni nak ayak tu. Sebab tu saya bubuh. Aku yang ketujuh. Aku yang yang kena dah.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 untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita untuk menjalani tugas kita dan tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri terhadap keluarga dan terhadap umat kita sedia maklum bahawa Setiap hidup Duduk di dalam belayar Duduk di dalam perjalanan ni Mari ke dunia ni Untuk kita nak jemerai Pergi ke akhirat Semua orang pakat percaya dan yakin Katanya dunia adalah sementara Jadi sementara yang kita hidup ni <clears throat> Kita kena berbekal Berbekal dengan ilmu dengan amale, dengan kebajikan dengan umumnya perkara-perkara yang baik yang kita namakan pahala di samping tu kita pun yakin juga bahawa hidup setiap orang manusia ni ada salah, ada silap ada tak betul sama ada sengaja ataupun tak sengaja tapi Allah Ta'ala sentiasa buka peluang semua supaya manusia tu bertaubat. Manusia beki hidup dia. Selama mana pintu taubat tidak ditutup, maka selama itulah seseorang yang bersalah boleh beki sokmo ataupun boleh kembali sokmo kepada jalan yang betul. Sebab itulah hidup kita di dunia ni supaya gelombang Gelomel lagu mana? Kelun. Cuba kita gambar katanya. Laut. Ketika angin kuat, ketika hujan tu, ia pucuh. Gelomel dia tinggi. Supaya juga. Ketika angin tak ada. Ketika hujan tak ada. Maka laut, dia panggil laut teduh. Maknanya laut duduk senyap. Omok pun tak ada tinggi. Hidup kita pun lagu tu lah juga. Adanya tinggi, ada rendah. Ime kita, yang saya nak rakyat katanya, ime kita ada tinggi, ada rendah. Ada sederhana. Lepas tu, hak lebih teruknya, ime. jadi suku tu, Suku lagu mana? Maknanya, rendah, rendah, rendah, rendah. Tapi kita tak boleh hukum seseorang Islam jadi kafir selama mana orang itu duduk di dalam Islam dan mengaku katanya dia orang Islam. Cuma imej tinggi, imej rendah, hak tu duduk di nanak orang. Okay. Setiap orang okay, dia kena tambah sokmo imej. Bila nak tambah imej, dia kena ngaji. Dia kena amal. Bila amal pula kena amal sokmo-sokmo. Jangan amal sekaligus tapi tinggal lama. Jangan ngaji sekali, lama tak ngaji. Sebaik sebab itulah sebaik-baik yang Nabi royak di dalam hadis iaitunya ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan tak ada kira ngaji ke amal ke apa yang Allah Taala sangat kasih iaitunya amale perbuatan usaha mengaji ke apa-apa yang berterusan walaupun sikit. Maknanya ngaji-ngaji sokmo walaupun sikit sekali. Amal-amal sokmo walaupun sikit. Tapi berterusan maknanya sokmo sokmo sokmo ada. Hatulah hidup kita pun kena wujud mata tahan pasal itu. Walaupun kita amal tak ada banyak sangat. Tapi kita tak tinggal amalan. Kita ngaji tak ada banyak sangat. Tapi kita tak tinggal ngaji. Supaya juga kita makan, kita minum, kita tidur, dia gapa-gapa telajak sangat, tak molek. Sikit sangat pun tak molek. Hak molek sekali itu ni pertengah hewa jadi podi-podi. Bobo molek. Alhamdulillah. Ni lah, saya awak mari ketah ada tulis dengan bahasa Sia, ada tulis dengan bahasa Melayu. Siapa selera nak baca bahasa bahasa Melayu ke bahasa Sia, baca sendiri. Tapi saya nak baca kepada kita ni, iaitunya hak bahasa Melayu. Nah, isi sama ya. Di antara hak bahasa Melayu dan bahasa Sia. Saya tulis tajuknya kenapa kok muslim mesti bersifat mulia. Ha, jadi kena bersifat mulia ni apa boleh orang Islam kita kena jadi macam ni. Jadi insya-Allah dalam masa lebih kurang setengah jam lebih-lebih sebelum ada kita nak semaya Isya ni cuba kita tengok sikit sebanyak dalam tajuk ni iaitu nya saya tulis Muslim ialah hamba Allah yang dipilih menduduki alam ini dengan pelbagai nikmat dan rahmat. Ini kita orang Islam kena mengaku dah katanya kita ni hamba Allah Taala belaka. Tak ada sore pun hak tak jadi hamba Allah. Nah. Allah memberi Islam dan iman sebagai hid, sebagai hadiah yang merupakan setinggi-tinggi pemberian kepada mereka yang dikasihi sahaja sebab tu Allah dia pilih orang yang nak wi Islam wi iman tu orang yang dia kasih tapi Tuhan tak bui Islam dan iman kepada orang yang dia tak kasih walaupun orang tu kaya masyhur cerdik bijak pandai tapi dia Tuhan tak kehendak maka dia tak wi Islam Cuba kita gambar eh. Orang-orang kafir bukan sikit. Cerdik, kadang-kadang lebih bijak daripada orang Islam lagi. Tuhan we bijak kepada orang kafir. Tapi Tuhan tak buka hidayah Islam dan ime kepada puak dia. Mana royak go tu reko wak go ni banyak atas muka dunia. Cerdik-cerdik puak-puak dia. Tapi Allah tak ada tak ada kehendak nak jadi ime dan Islam masuk duduk di dalam hati. Tapi kita orang Islam ni ada hak cerdik, ada hak bijak, ada hak pandai, ada hak tengah eh, ada hak kurang cerdik. Allah Taala bagi free lah kepada kita. Ni kita kena berasa mujur ni. Mujur lagu mana? Mujurnya happy pilih kita lahir mari daripada mak pak tok nenek, tok nenek, tok nenek kita orang Islam. Cuba kita gambar eh, gambar main-main ya. Terap je mata sebentar. Gambar katanya, "Eh, kalau dia aku ni tubik daripada perut muk hok kafe hok semua tak kong hmm duk hari-hari lah ni makin arok ah. sungguh tak makin arok duduk dengan zina duduk dengan mabuk kaya nak gitu pas cuba kita tengok orang kafe orang siya orang gapo lepas tu bukan orang siya saja lah seluruh dunia kita tengok orang kafe hidup dia hidup gelap tu hai raya ayat saya baca saat ni Orang-orang kafir wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir ni pemimpin mereka ataupun ketua tempat hak mereka duk pegang iaitu nya taghut. Taghut maknanya apa? Tokong. Berala, benar hak kuaka-kuaka hak dia duk sembah, dia duk percaya, dia duk amal, duk gapo tu dia panggil taghut. Apa lagi? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah Ta'ala waktu baik orang kafir mari daripada perut mok dia yang cuci bersih tu cuci bersih tu tapi bermari ke dunia tubik daripada nur cahaya yang cuci bersih mari duduk di dalam zulumat zulumat makna apa? gelap walaupun mereka itu apa? cerdik, bijak, pandang dia berasa katanya kena ugama dia tapi di sisi Allah Ta'ala orang kafir semua duduk di dalam gelap. Pas cuba bagi tak gambar ah, dia, dia duduk dalam gelap. Kita lah ni duduk dalam cerah dengan sebab pelita, terang pelita mampu, bah. Gelap gelemak. Ah. Nak petak ke tu, eh eh eh, eh, eh, eh, duduk mana lah bagi. Nak? Ha, tu. Cuba kita gambar. Ah. Orang kafir duduk di dalam gelap, kita orang Islam ni duduk di dalam cerah. Alhamdulillah. Cerah di dunia lebih-lebih lagi ceroh kita lepas pada mati. Hak tu kita dak nak. Duk di dalam nur cahaya. Dalam hidup ni kita dak cari dah cahaya. Dak cari supaya Allah tak ada wui baik kepada kita akhlak molek, fikiran molek, amalan molek. Ha tu. Semua tu kita nak kepada kebaikan belaka yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Turuk siapa tu hak duk buat? Iaitunya turuk Nabi. Siapa mari duduk hurai, dok wayak kepada kita? Iaitunya ulama-ulama. Sama ada ulama zaman dahulu mahupun ulama pada zaman sekarang ni. Dok tulis siapa, dok wayak, wayak, wayak. Dengan tak tamuh ataupun tak ada rekor walaupun sikit. Inilah nak wayak katanya. Kita duduk di dalam Islam ni kita kena berubah semujur tu happy life kita jadi orang Islam. Lepas tu Tuhan dia tak ada kira di kotorone maknanya bakar kita. Kita ada tengok. Kita ni anak siapa, cucu siapa. Mari negeri mana, kulit hitam, kulit putih. Kaya, miskin, tino, jatah, genoh, penek. Nah, tinggi, lepas. Rambut panjang, rambut pandok, pala botok. Rambut banyak. Tak ada kira situ. Tapi ya kiranya, Hak Nabi ayat Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Tapi Allah Ta'ala dia tilik, dia perhati, dia tengoknya, dia kira ya itunya, Tengok di hati dan tengok di amalan perbuatan Dia tengok situ Sebab tu kita tak ada kena berasa kecuk hati Tak ada kena berasa mengaju Hmm, apa lah, aku tubik mari kulit hitam Wah, hudohnya aku ni Orang tengok orang pakat terajuk belakang, hmm huduhnya mung. Tapi alhamdulillah, kita jangan berasa kecut hati dengan sebab kita tu baik mari boleh jadi tak suka dengan orang ataupun kita kurang nasib baik. Tapi tu Tuhan dia nak kira dengan kita iaitu dia tengok di hati kita dan amalan perbuatan usaha kita di atas muka dunia. Alhamdulillah. Saya tulis lagi. Muslim mesti ikuti ajaran agama melalui belajar. Nah, ha, ni jalan ni. Nah, kita dok mengaji, guru-guru pun mari dok mengajar, dok wayak, dok ceramah, dok bui benda-benda baru. Walaupun setengah-setengah guru, ya wayak benda hak kita tahu dah. Pun tak ada salah. Dia ya boleh peringat semula. Dia ya gapo-gapo ni, jangan kita lalai, jangan kita ralik ya. Lepas tu, lebih moleknya, dia ada orang yang beri perangat, kalau kita semua beri peringatan, Alhamdulillah, kita pun sedar semua. Sedar semua. Lebih-lebih lagi tu, kita boleh tambah ilmu yang baru-baru semua. Tambah ilmu baru semua. Hari ni, esok, lusa. Sebab tu, kita kena ngaji, kena belajar, kena kena baca banyak. Nah, kena baca banyak-banyak jangan tak baca orang Islam iaitu umat yang rajin baca lepas tu apabila kita rajin baca kita berasa nak wayak ke orang bila kita berasa nak wayak ke orang setengah-setengah orang ni hak boleh menulis dia berasa nak tulis berasa nak tulis nak nak wayak orang boleh boleh dapat pekdoh daripada hak dia tulis itulah ilmu yang bermanfaat ilmu yang berpekdoh Alhamdulillah dah. Saya baca sekali lagi. Muslim mesti ikuti ajaran agamu melalui belajar. Peher. Aman. Ikhlas. Berakhlak mulia. Bermuamalah sesama manusia dengan tujuan baik. Muamalah ni maknanya gaul. Gaul sama manusia. Dengan niat molek belakang. Tak ada kita nak tipu orang, nak kelong orang, nak deki kok orang, takabur. Dah angin orang. Dah. Tu orang Islam. Orang Islam ni orang tawaduk lenah diri, pakat hormat kasih saya. Berasa katanya semua walaupun orang yang kena tak kena adalah adik-beradik. Bila kita bubuh perasaan adik-beradik dalam hati kita, perasaan kita, kita berasa nak hormat kat orang. Tak ada nak hina kat orang. Tak ada nak mendeki kat orang. Tapi orang dia tak ada perasaan persaudaraan. Dia berasa hina kat orang, berdeki kat orang. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia berasa apa? Berasa duduk tak senang. Lepas tu dia mula kreat selalu. Mula apa? Bosai selabuk. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Kacik gigi kerak, kerak, kerak, kerak. Pasal nak marah. Ha tu cek tu. Walaupun orang tu semaya lekuk dah idahi sekalipun. Tapi dia hati dia tak molek. Cek katanya orang tu tak sempurna lagi dalam hidup dia. Tu hair tak ada tu tengok di dahi hitam. Ingat malam dah. Siapa semaya tak sedut genyih lah dari di, di latar. Tak sedut royak. Oh, kita semaya banyak. Oh, tengok ni dahi. Siapa kau hitam dahi kita. Sebab apa? Sebab tu genyih. Tak ada kena genyih. Tapi kan lah. Orang okay, tu semaya banyak dahi dia. Siapa kau hitam. Tak ada pun tak ada apa. Tak, tu hai tak ada kita tengok di dahi hitam tak hitam. Tapi tu hai tengoknya. moleknya zahir batin kita tu. Terutamanya benda hak orang tak nampak. Iaitu ya, benda hak batin. Dalam hati, dalam otak kita, kita duduk mikir ke apa, duduk gamal ke apa, tak ada siapa tahu. Tapi hak kita tengok nampaknya, tengok Zahir ni, tengok hak luar, orang tu wak ke tu, kita wak ke ni, hak ni hak kita nampak, hak kita tahu. Batin tak ada siapa tahu. Kecuali Allah tak ada. Sebab tu, kita kena jadi cuci, luar dengan dalai tu jadi cuci, bersih. Sebab tu orang Islam dia tak ada menipu, tak ada kelong, tak ada khianat. Tak ada berasa nak nak apa nak niat tak molek. Dia niat molek sokmo. Pas orang ada niat molek dia kena dia mudah tipu kat orang dah. Dia lah gayak galaknya lah gitu. Dia pasal betul dia lah. Orang apa mudah nak khianat dia, nak tipu dia. Ha ni lah. Royak dengan mudah-mudah dah. Dia apa lagi? dan jauh wawasannya sampai ke syurga yang disediakan kepada para kepada para hamba yang bertakwa. Orang Islam ni kena mikir jauh, bukan dunia saja yang mikir. Bukan sekadar 10 tahun, 20 tahun dah, tapi dia mikir wawasan dia, wisaitat dia mikir sampai ke syurga. Kalau kita kecek dengan kita sendiri, eh aku nak buat lagu mana nak jadi masuk syurga. Ha, tu duk tok wang pen bela-bela lah. Duk tok tangga nak pergi ke syurga lagu mana. Sebab tu sahabat-sahabat dia mari tanya Nabi mudah-mudah lah. Nabi-Nabi. acu ya lah. Tunjuk soal amalan yang boleh saya masuk syurga jauh daripada neraka. Nabi pun raya mudah-mudah juga. Tengok tu. Sahabat. Hak tak ada ngaji perinya ni. Tak ada cuk mahawut yalai ni. Tapi dia tanya Nabi tak? Nga kita berasa katanya dogo-dogo tamada tamada yang tanya nabi nabi pun royak pula raja royak tak ada dia tinggi apa ni boleh guna siapa kah hari ni hak nabi royak 1400 tahun lepas dah boleh guna siapa kah hari ni amalan gapo buat we boleh saya masuk syurga jauh daripada api ni nabi pun royak mudah-mudah mung beriman kepada Allah Nah, mung amal mung baik zahir batin mung kena akhlak mulia kena gotu kena gani supang saya dak layak sat ni sebab tu kakah-kakah untuk kita nak pergi ke syurga jalan dah ni kalau kita mari duk mengaji duk dengar duk apa untuk nak pergi kepada nu tepat hak kita nak duduk kekal siapa bila-bila tak mati dah kita nanti mati sekali lah kita mati atas atas dunia ni untuk nak pindah tubuh kita daripada duduk atas dunia hak nyawa pergi ke alam kubur hak orang kambuh kita sebab tu orang Islam yang tak ada takut ke mati nah tak ada dalam tamra tak ada dalam buk tak ada dalam otak orang Islam takut ke mati sebab ia hidup ia yakin katanya ia pernah mati tapi bekal lepas pada mati tu ha tu hak ni hak bosel sedia tak lagi penuh tak lagi molek kedok ha tu kita sebab kita nak guna, hak kita duk amal, hak kita duk buat ni, nak gunanya lepas pada kita mati. Iaitunya, kecik mudah-mudah kita nak pahala. Nah, pahala yang berterusan, walaupun kita duduk di dalam kubur pun, supaya kita duduk atas dunia. Supaya dengan kita duduk amal. Ha, lah, hak Nabi duk galak, duk royak kepada kita, suruh sedekah. Nah, suruh yang anak-anak hak kita didik tu, anak tu lah, cucu, cicit, cocok, duduk doa oh, kepada tuk nenek, kepada mak pok. Sebab tu kita lah ni, ni kena jadi anak soleh. Anak solehah. Doa oh, kepada mak pok kita hak mati dah, tuk nenek, tuk nenek. Walaupun kita tak kenal, saya dah berasa kata ni, orang kita dia kenal ni, lebih, suk tinggi sekali, tiga lapis. Ya, ya, ya kenal tok nenek dia dia kena rung mak pak dia rung siapa lagi rung tok che tok nye dia balpah ada tu kena tak gay, dak tak kenal nama gapo bako gapo nama pun kita tak tahu tapi kita kena hanya dua dua lapis tiga lapis dengan kita tapi kita tak lupa jasa tok nenek kita yang Allah Taala takdir dengan sebab mereka lah duk didik anak cucu cicit Sapa kau kita hari ni pun kita duduk di, di anak cucu cicit kita pun nak di molek. Sebab Allah Taala rayak di dalam Quran, "Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum." Orang-orang yang beriman, Tuhan katanya, "Kami sakuk." Sakuk, sakuk, sakuk. Sakuk dengan iman tu. Ha tu, seolah-olah supaya robok kereta api dibawa oleh kepala dia tu ada berapa 15 ke 30 kata dok dok hubung hubung hubung hubung hubung hubung itulah yang tu herayat katanya alhaqna bihim zurriyatahum biimanihim kami sakuk sakuk sakuk anak cucu semua tu dengan ime mereka alhamdulillah Pak kita tak sedek kata gapo kata nenek kita dulu nah zamir dak zamir dulu cuba siapa boleh royak dia boleh royak ni Rum tu nenek kita dulu semaya cukup tak? Setengah setengah orang ayak. Oh, aku malah doa ayak. Untuk nenek dulu aku rasa rasa dead temung. Kadang-kadang tak ada duk semaya ni. Tak. Uh, eh, tak ada duk tak ada duk kelubung apa ni. Duk mengemai rambut-rambut duk luar. Gitu, gitu dah. Ha tu. Pakak-pakak terima belakang ni. Kalau dia tok nenek siapa jadi lagu tu, pakak terima belakang. Tok nenek kita dulu ngaji tak? Ada hak ngaji, ada hak tak ngaji. Nak cari orang ngaji pada zaman dulu, oh, bukan mudah. Bukan mudah. Nak cari orang nyapa Quran, bukan mudah zaman dulu. Tapi alhamdulillah Allah tak ada takdir jasa daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek kita, dia duk mikir macam mana nak jadi anak cucu dia ni, siapa rung kita ni anak cucu dia. Nak jadi molek. Allah Ta'ala pun takdir Adanya masjid, ada balasah, ada sekolah, ada yang lain. Boleh orang pula terjadi maju Dan boleh sebar agama dengan secara bebas tepat kita Dengan ceramuh lagi, khutbah lagi Dengan apa? Ngajar lagi Royak tu, royak ni kita orang yang tak ngaji pada zaman budak-budak dulu cuba kita gambar ni. Orang-orang hak puluh tujuh puluh naik ke atas. Cuba gambar. Beza dak zaman dulu dengan zaman lo ni? Di segi ngaji. Oh, beza. Zaman zaman dulu masa kita budak-budak. Ya, mana orang nak ceramuh kok sejik. Nak apa ni ngajar atas panggung atas gapo gi situ gi sini. Tapi lo ni alhamdulillah tak ada ngaji dalam masjid, ngaji dalam Facebook. Ngaji dalam YouTube. Buka mulut belana tok guru tu babo tu ngajar, dia ni mengajar mohna orang duk mengajar. Tapi nak so ya. ngajar lah hak betul hak molek. Yang hidup mengajar pasal karut-karut, reko-reko ambil tak tahu gapo orang hidup royak. Ha ni tak leh. Sebab tu orang mengajar orang ceramuh, ia ya beramanah. Beramanah kepada diri dia dan beramanah dengan Allah Subhanahu wa taala benda hak yang royak tu kena jadi hak betul daripada Allah daripada rasul kalau dah dia nak royak pun kena duduk di dalam likungi hak molek-molek jangan duk kata kok orang jangan duk ngupak kadang-kadang belah-belah duk mengajar tu berak berak berak yang kata kok orang wah jadi nampak pecah belah ani ha, tak leh Nah, sebab itulah orang-orang mengajar kena kecek benda molek, kena royak, benda-benda yang tarik orang kepada jalan baik. Alhamdulillah. Nah, kita pergi lagi. Sepatutnya setiap muslim memahami matlamat dan tujuan hidupnya. Kita pun ada dah. Bahasa Sia dia panggil cut mai pelai tang. Orang Islam, ni anak-anak orang kena ada matlamat tujuan hidup. Tuhan tanya di dalam Quran, "Fa aina tadhhabun?" mau nak gim mana? Tuhan tanya. "Fa aina tadhhabun?" Kamu semua nak gi ke mano? Tuhan tak ada tanya, itu eh, Tuhan tanya tak ada dak nok kepada jawab pe. Dengar sekali lagi dah. Tuhan tanya tak ada nok kepada jawab pe. Tapi tiap-tiap orang jawab di dalam hati dia sendiri. Aku nak gi mana? Bila kita tahu tujuan matlamat kita nak pergi ke mana, maka kita duduk atas dunia, kena selalu. Kena selalu dah. Kita boleh wayak kepada diri kita. Katanya kita nak pergi kepada reda Allah Ta'ala di dunia sampai ke akhirat, kita nak masuk syurga dia. Pas kita nak masuk syurga, bukan dengan amalan yang kita buat. Walaupun Allah Ta'ala janji di dalam Quran, Al-lazina amanu wa amilu salihat iaitunya mereka itu ulaika ashabul jannah orang yang berimeh dan beramal soleh mereka itu adalah ahli syurga tapi Allah Ta'ala nak buh di dalam syurga tiap-tiap orang ni dengan sebab rahmat kesia belah dia dia tengok kita duduk suku sumai letih kok rok amal tu amal ni dengan sabar dengan sungguh dia wui kepada kita tak apa aku wui kepada kamu syurga letih mung tok rok mung duduk atas dunia mengguna omong lagu tu lagu ni ha, tak apalah aku beri syurga kepada mu kalau kita agak katanya nak pergi beli syurga dengan amalan kita kopeh-kopeh ni saya nak buat tak padah. nah tak padah dengan syurga harga mahal sebab Nabi ayat di dalam satu hadis maudi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha Nabi ayat katanya tepat tumbuh water water Cuba kita gambar. Saya tak tahu dah katanya. Orang tani rotel ataupun rotel hodok tumbuh dalam hotel tu. Tepat dia lagu mana? Tepat hamadan mana dah? Pasir-pasir boleh jadi bongok-bongok sikit. Tumbuhnya rotel. Nabi raya katanya maudhi'u sawtin. Tepat tumbuh rotel di dalam syurga sikit lagi pun ada dah rotel. Rotel yang kita duduk katok budak tu. Ha, lebih baik daripada syurga lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia lagi tengok Nabi ada rakyat juga tepat guling tepat guling supaya aku bah je lah Nah, bahu sedap hanya cat seluk di dalam syurga ni lebih daripada minyak bahu lagi nanti tengoklah kita guling lah sikit lagi lebih daripada, lebih daripada kubah lagi Banapok tepat seluk sepaca apa bom tujung halu dah. Nak nak mandi di dalam seluk dalam ca. Hak Nabi royak katanya bahu dia tu masya-Allah bahu sedap. Apa lagi tepat yang banyak-banyak yang Tuhan dia kepada kita tu saya set cerita sikit dah kalau royak dah kepada kita dulu-dulu pun royak sekali lagi nabi dok royak ha syurga syurga royak go tu royak go ni orang Arab Badawi sore dia mari ni mari kapung mari daripada padang pasir dia mari dia, dia ikat kuda dia di depan masjid nabi dia duduk dengar nabi kecek ha syurga apa bawa nabi sudah kecek dia pun tanya. Nabi. Dalam syurga ni ada kuda. Oh, tengok. Dia rayaknya. Ana uhibbul khayl. Afil jannati khaylun. Saya ni kena benar kau kuda. Sebab apa? Sebab dia duk pera kuda. Dia duk cara kau kuda. Dia jual, dia beli. Dia beli kuda, dia beranuk kau tu kan ni. Sebab tu dia duduk hari-hari maknanya. Duduk dengan kuda. Dia rakyat katanya. Dalam syurga ada kuda tak? Masya Allah. Tengok. Nah, Dia tanya, Afil jannati khailun? Ada kuda tak dalam syurga? Nabi Raya katanya, ya ada. Syurga, dalam syurga sikit lagi, kuda ada sayap. Dia kejut. Weh. Ada sayap Nabi. Nabi Raya katanya, ikut mu wayak ke kuda. Mu nak pergi mana, wayak sepatah. Dia bawa pergi. Boleh naik hanin nak no, ayak katanya. Dalam syurga ni Masya Allah Benar kita tak telitah dalam hati dalam otak Tak biasa dengar di, di telinga Tak biasa tengok di mata Itulah syurga Hak kita tepat kita nak pergi ni Kita duk tak bela-bela Wih hat kita Wawasir yang panggil Hak kita duk mikir tak masa depan Supaya kita duk atas dunia ni Orang tak bining lagi Dia duk mikir bela-bela Eh aku nak hak mana sore ni Nah, orang tino aku nak pilih meknak lagi, mekyah lagi, timuh lagi. Nak pilih hok mana? Sebab apa? Sebab dia dok tok wisaitat kalau dia aku dok dengan mekyah. Eh nampak seni ni di masa masa depan. Tapi tak tahu lagi katanya nak seni sungguh kedak. Tapi dok fikir angin-angin bla bla. Tapi kalau dok dok dengan timuh boleh jadi tak seni. Ha, tengok nampak bla bla dah. Ai timuh ni pasal batang sikit. Kecek gapo-gapo nampak serengai. Nampak payah ni nak nak nak beki tapi duduk dengan ayah tak apa. Ha ni ni nak ayat katanya mudah-mudah orang mikir atas dunia supaya dengan dia duk kerja kak. Kerja tu kerja ni orang kita ada belaka angin-angin masuk depan hak dia dok fikir katanya nak seni, nak molek, nak baik. Apatah lagi kita nak pergi ke syurga. Kena ada wit saitat ataupun plan, Gapo ni panggil? Plan kita tu. Kita nak buat gapo nak pergi tuju ke sana. Saya baca sekali lagi dah. Sepatutnya setiap muslim memahami matlamat dan tujuan hidupnya sebelum date ajal kematian. Belum pada nak siapa mati. Dia mesti soal dirinya kenapa kok dia diciptakan. Ha tu hewat apa dia ni? Apa kok tujuan hidupnya? Kenapa kok berada di dunia ini? Selamat apa lagi? Ke mana hendak pergi? Apa kok persediaan sebelum mati? Adakah akan selamat dari azab kubur? Bagaimana kau nasib di akhirat kelak? Adakah dia akan menjadi ahli syurga atau ahli neraka? Tanya. Soalan-soalan pasal ini setiap orang mesti kena tanya. Tanya diri sendiri. Eh, eh aku ni lagu mana, lagu mana? Ha tu. Tak. Sebaik-baik Muslim ialah orang yang bersifat mulia dalam semua aspek hidup aspek ni bahasa orang putih ni lah aspek ni maknanya karo-karo jenis-jenis maknanya setiap orang Islam dia kena sifat mulia molek belakang dalam semua tingkah laku perbuatan teke cekpe makan minum tidur semua tiap-tiap karo molek belakang mulia di sisi Allah dan sesama manusia jangan kita hina di sisi Allah tu herayak di dalam suratul hajj wa man yuhinillahu famalahu min mukrim siapa-siapa yang Allah Taala hina orang tu wal iazubillah maka tak ada siapa dah nak memuliakan dia Hari ni kita kena ingat molek dia tu hina siapa-siapa tak sah carilah walaupun raja sekalipun tak boleh buat orang tu mulia Allah sebab tu dalam doa ni orang ambil dalam ayat ni Allahumma akrimna wala tuhinna wahai Allah muliakanlah kami janganlah hina kami Allah nah sebab tu kita nak mulia ni saya galak kita semua mulialah kita dengan agama mulialah kita dengan Quran dengan sunuh nabi ajaran nabi patu benar-benar hok molek kita duduk sama-sama keluarga kita dengan orang ramai. Jadi molek. Jangan bandoh, jangan berdeki supaya saya tak gayak sini. Berdeki ni jangan wiado walaupun sikit. Nah, mitok ni, korong benar-benar ni. Tino jatuh, jangan wiado berdeki. Sebab kita tahu belakang. Sifat berdeki tu yang makai ke apa? Eh? Makai amalek. Amalek, kalau kita duduk buat kacau buat, buat, buat, buat, buat. Makai supaya dengan api duduk makai makan skam makan kayu api tu dengan kita tak skor dengan kita duk amal banyak-banyak go tu go ni go tu tapi deki kita je duk makan makan makan free habis apa pedah gapo kalau kita tanya dah pedah gapo kita duk buat amal banyak-banyak padahal hati kita tak molek ha tu klik semula kepada ketah ni dah untuk menjadi Muslim yang mulia dan sempurna, maka di bawah ini adalah sebahagia dari sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Islam sebagai berikut. Hak sebenarnya banyak lah. Lebih pada 10 kali, Saya hari 10 kali, Tapi hak mulia lebih. Banyak lagi. Beratus beribu. Sifat mulia oleh Islam. Tapi untuk sebagai penawar ataupun ubat saya orang mari ni ubat para ya nah bukan ubat hak bomo cocok dah ubat para sekoda sekoda katanya penipal lo demi-demi sikit makan boleh sutih dua utih patu tidur makan air panas selimut molek tak apa tu insyaallah siar demi tapi denok lebih banyak lagi ya hak ni kena baca kitab banyak sifat orang mulia sifat orang mukmin so so so so so so so, so. masyaallah ha ni dah kita pakak-pakak ngajilah saya tulis di sini ada 10 perkara nah sama-sama kita nak tunggu semaya isya. Yang pertama sekali iaitunya mempunyai ibadah sihat dan afiah. Ha, sebab tu orang Islam yang kena tubuh badai sihat. Lepas tu hurai dia iaitunya dengan makan minum yang halal dan baik. Ha, sebab tu orang Islam ni dia juru. Dia tak makan benda haram. Dia tak makan benda-benda pening palo, Lagu mana eh? Mabuk kaya eh? dia tak mai dulu lagi tapi orang Islam hok tak berjuru hok tak molek dia duk mai dengan benda tak molek tu nah duit hok masuk dalam poket dia pun duit tak halal duit cuma panggil rezeki hok tak halal rezeki cuma ah ha. bah kalau misal katanya ada deh orang dalam kampung kita ataupun orang hok kita tahu eh dia tu duk mai dengan benda tak cuci weh rezeki dia boleh duk beli kereta, beli tanah. Nah, duk beli tali tekok, kau bini, beli gotu, wak gotu, wak gani. Semua tu ada hak molek dengan tak molek, capur belaka duk dalam tu. Hmm. Pas kita nak kata lagu mana? Air hak keruh-keruh lagi kita tak makan, Okay. Air kita makan ni air, air cuci, air jernih. Kalau dia kita tengok keruh sikit ada kedodok. Hmm tak tak tak angker dah. Tengok perut kita lagi kita tak sewa jadi menyakit. Masuk air hok cuma-cuma dalam tubuh. Tapi orang dia pasal duk main dengan benda hok cuma karuk duit hal duit haram makan ni hok tak halal benda mabuk benda kaya pening kepala gotu kau ni hmm, makan masya-Allah sebab tu orang-orang tua yang kata kan oh, orang Melayu kita ni supah dengan babi dia tak makan babi tapi agak yang makan ha dah aku tobat pun dengan babi aku tak makan terang goreng babi terang lagi beli babi kedai misal saja tu dah ambil babi pak tu goreng kau gula kau terawih makan kau orang Islam kita nya mutah lalu dah dia tahu katanya yang makan babi tapi arak gok gok gok gok gok gok gok gok nak nak rebuh daun ke tong makan gok gok gok gok gok gok ha tu jalan belakang tu Allah. pang ganja-ganja jadi tamadah belakang dah lah ni nak buat gana kajak eh halal belakang dah Nah, kajak eh prathatra belakang dah ha tu saya bisa tu lepas tu pula pasang tino dengan zina jadi tamadah. jatuh dengan jatuh pun halal belakang dah lah ni Tino nak menikah dengan Tino boleh Jatah nak menikah dengan Jatah pun boleh Apa nak main dengan kanan? Nak duduk lagu mana? Jatah sama Jatah Ha kecik mudah-mudah main kau punggung Ha aku nak bubuh dari hakmu Lepas tu Tino sama Tino Kau duduk kenyih pergi mari Minta maaf dah tak ada sebut benda tak molek Tapi nak ayat katanya Lagu tu syak, apa ni, Tak ada air e, sangkum zamin-zamin learning Orang ada buat benda-benda tak molek sebab itulah saya klik semula kepada yang pertama saat ni dah. Mempunyai ibadah sehat dan afiah dengan makan, minum yang halal dan baik. Lepas tu bersenaman. Bersenaman ni maknanya akan melangkai. Gerok-gerok. Walaupun kita tak ada ungar 10 kilo sehari. Tapi gerok ni nak we ada. Nak we gerok. Ada gerok. Jalan ke. Akan melangkai duduk tempat tulor ke. Kadang-kadang setengah-setengah orang rakyat dia. Akak kaki. Ha akak kaki akak tangi gotu gon jalanlah kau tu tak kira tino jatuh we gerok we we adanya bersenaman dan menghindari dari sebarang penyakit maknanya jauh daripada puco-puco nak jadi penyakit jangan makan siapa kau doa makan manis doa jadi kecil manis makan masing doa jadi apa rok tai ha bunuh habis kakak dalam kita sebab tu makan jadi podi-podi bobo molek jangan makan terlalu terlalu banyak doa tidur selalu jadi penyakit tak molek juga kepada tubuh badai kita nah insyaallah aku yang pertama tu yang kedua berakhlak mulia nah supaya doa yang sat ni banyak dah dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermuamalah sesama manusia dengan budi pekerti yang elok lagi mulia kita sayang dengan orang, bergaul dengan orang Arab. Kena hormat. Orang tua pada kita, kita kena hormat. Walaupun dia tak ada ilmu. Dia kita tengok nampak beleh-beleh, ada Tapi kita orang muda, kena hormat pada orang tua. Orang tua, kena kesiablah kepada budak. Orang hukmu, genah pada dia. Pas kita pasir sokmo sepan saya ada rakyat sana ni. Pasir sokmu, kita ni adik-beradik. Kita ni adik-beradik. Bila kita adik-beradik, kita berasa katanya nak hormat kat orang. Tak ada nak hina, tak ada nak kata huduh kat orang. Belalah orang kata kau kita orang mengumpat orang apa. Tapi balik kita beri maaf sama. Beri maaf sama. Tak ada nak pergi buku apa. Ikutlah dia mau nak kata gajah lima pun. Kita balik kita beri maaf sama. Terutamanya Nabi ajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas ni jadi khodai Nabi. Nabi panggil dia Ya Bunaya. Ya bunaya ni makna apa ni? Eh? Hei awal. Saya terjemuh bahasa mudah-mudah tu. Sebab orang pak kita dah. Walaupun budak tu nama Yusuf. Tapi dia manja dengan budak tu dia panggil awal. Haa tu. Awal. Tidurlah awal. Sebab tu. Budak orang-orang yang nama awal, awal, awal dah. Bahasa Melayu tu dia panggil awang. Awang-awang ni makna apa? Eh? Maknanya budak yang kita manja dengan dia. Nabi pun panggil kepada Anas, Ya Bunaya, Hei anak kesayangiku. Padahal Anas bukan anak Nabi. Tapi dia panggil, Manyo dengan Anas. Kalilah mung bela pada nak tidur setiap malam, mung boleh hui maaf kepada semua tiap-tiap orang. Maka faf'al, Nabi katanya. Hendaklah, mung buat. Buatlah ke mana? Bawa nak tidur, Pak, niat aku hui maaf semua kepada orang. Aku istighfar, Ya Allah minta maaf, minta maaf dan minta apung semua perbuatan kecek pe aku gapo hak kudu usaha hari ni, minta lah we mung kikih berabih. Ha tengok. Insya-Allah dah kita pakak-pakak mulia belaka dengan tingginya budi pekerti kita. Yang ketiga, memajukan akal fikir dengan menambah ilmu, pengalaman dan mengisi maklumat yang berfaedah sepanjang masa sampai akhir hayat. Ha ni tengok akal fikiran kita ni yang boleh partner sebab tu kita partner melalui ngaji baca tabah jangan kita lepas hari-hari 24 jam dengan kita tak tambah ilmu ha, tak leh nah tak tambah ilmu tak leh bacalah banyak sebab tu kita kena ada kitab-kitab surat-surat di rumah kita luar pak tu kita baca Nah, lain pada kita baca Quran lah. Quran kita baca hari-hari. Lepas tu buku-buku, kitab-kitab pun. Ambil lah. Wujadil kak tu be'ak. Sebab tu saya dah tak boleh duduk kalau dia tak baca. Sehari-sehari ni Masya Allah. Kalau dia tak baca, berasa supaya orang tagih. Nah, saat ni, belum pada saya nak tubik rumah. Lepas semaya asal lah. Duk luar-luar baca kitab ni. Kaifa tusbihu mu'alliman mubdi'an. Nih. Bagaimana mung nak jadi guru bijak? Tapi bahasa Arab lah. Saya baca, saya pinjam ni, pinjam kitab orang, okay. baca, baca, baca, baca, masya-Allah. Benar kan dia boleh nak royak kat orang ni tak? Kuasa nak royak banyak hubungnya dengan nak jadi guru yang bijak, yang pandai, ya royak witty dan lain ni. Saya baca ni siapa sekak ni? Anak ayat tanya dalam 25% lah lebih kurang. Lepas tu dia azal ni tengok boleh sehari dua tiga hari lagi habis kali. Kalau dia ada masa dua. Nak tahu katanya dalam isi kitab ni dia kata gapo hubungnya dengan nak jadi guru yang bijak. Nah, alhamdulillah. Ha ni kita nak tambah semua ilmu ni. Lepas tu ilmu hok banyak-banyak lagi ni. Kalau dia boleh kita baca baca, boleh kita dengar dengar. Saya ni saya tok nak jubai saya mudah-mudah ya. Kertas keping. Sebab saya tulis ni saya tengok daripada kita apa tu kita tulis tulis tulis tulis semuka skoda katanya seje cukup kalau dia jadi kita boleh jadi lama habis ha tu boleh jadi lama habis kita ngajar kita royak tapi dah kertas keping antara murid isya orang okay, boleh baca boleh ngaji alhamdulillah jadi klik buku nasi kabu sudah nah sebab ya ada ayat Quran ada hadis ada selawat kepada nabi dan insya Allah kita tak reti baca misal saja ni tak pandai kita nak baca bahasa jawi tengok usah sia tak pandai kedua-dua sia pun tak pandai jawi tak pandai tak apalah biar orang yang boleh baca kepada kita tolong-tolong baca nah ni saya baca dah ni sesor kepada kita ni nah orang yang tak pandai baca boleh dengar orang yang tak boleh ketah malam ni pun boleh dengar insya Allah. yang keberapa pula yang keempat mampu mencari sara hidup makna ke apa? mampu ni maknanya kuasa boleh boleh cari sara hidup kita dengan kerja dan mendapat rezeki yang halal baik serta membelanjanya ke jalan yang diredainya yang diredai Allah sebab tu kita hijau kena hijau molek jangan hijau pasal hari-hari pada ayat saat ni rezeki hari ni tu hai tak redai Lepas tu masuk di dalam mulut kita ni Ia akan jadi daging darah ha. Utama sekali Hak pasang Rezeki kita makan Maknanya benar kita buat masuk di dalam mulut kita ni Hak kita menipu Tu hai rakyat tak? Rakyat lagu mana? Eh? Dalam Quran sebagai contoh ni Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman Innama ya'kuluna fi butunihim narah wasayaslawna sa'ira sesungguhnya orang makan harta anak yatim dengan secara zalim ha tengok nak cara duit harta anak yatim wah nya makan ke dia nya ambil ke dia nya ketek ke dia go tu go ni go tu go ni anak yatim nak duk tak tahu gapo sebab budak lagi kita ni dek cara harta anak yatim duk gi makan duk gi ketek duk gi ambil tu hera ya innama yakuluna fi butunihim nara sesungguhnya orang tu dia makwak masuk duk makan dalam perut dia tu iaitu nya makan api wa sayaslawna sa'ira orang tu di akhirat sikit lagi akan masuknya dalam api neraka tu bisa ya misal orang makan duit anak yatim apatah lagi orang makan duit tengah duit sejek, duit sekolah haa Lepas tu tengok sikit-sikit lagi dah. Bos siapa nak memilih? Bayar tiga bulan lagi. Ah, dah. Ni kita duduk ni minggu akhir bulan 12. Minggu depan ni pak hari Ahad depan ni pimai. Bos bulan 3 bulan Mina sikit lagi. Lihat tang. Nak pilih nayuk baru, pilih sosok baru. Ha. Tabur duit nanti tengoklah. Huh ambil seribu ambil ambil ambil ambil ambil ambil ambil ambil kita tak ambil dia mau katanya ah jalan orang ni yang ni bukan butir aku ni ha tu setengah-setengah orang kita payah kalau nak jawab soalan orang tanya ustaz lepas tu dia mau kita tak ambil kalau tu mana eh orang kata ambil dulu ustaz lepas tu nanti kira semula payah kalau tak ambil dia mau katanya jalan ni bukan butir dia ni Ha. Pah pakak tabur duit, Masya Allah. Butir dua ribu. Pah butir, hak pasang kau banyak, orang oh, okay, kau kena lagi. Oh, tengok tu. Ha, ini lima tu, hak tu seribu. Ha. Orang okay, yang ambil, ambil juga. Ambil, ambil, ambil, ambil. Masya Allah. Duit tak halal tu. Kecek eh, mudah-mudah tu. Dan lah, ni tak apalah, kita boleh kecek tak? Sebab kita tak tahu katanya Allah butir berapa, mamat butir berapa. Tapi borkar dekat nak siapa milih-milih kita rasa tak gamak lah nak kecil. Sebab apa tu? Balik kita duk royak katanya jangan ambil, jangan ambil. Tapi babo tu. Tak tahulah babo mana. Tubik dalam lain topang topang topang babo yang tahu ambil boleh. Ha, jangan nak tanya banyak. Orang hepo, orang hadiah orang kita, ambil. Pening pala rakyat. Huh. Aku nak ambil kau, aku tak siap ambil nak ambil eh pasal tak takut tak kena dia ambil mana buat apa ha tu gitu Hanilah, rezeki yang kita cari tu dak kena halal kena baik guna pun kau jalan molek juga insyaallah dah yang kelima berakidah yang betul saya pun tulis sini dengan mudah-mudahnya. Dengan beriktiqat dan berpegang teguh dengan ajaran Allah Azza wa Jal dari Kro'el dan ajaran Nabi dari Sunnah Nabawiyah. Sekarang tu, akidah yang paling betul sekali, Hadu ada di dalam Kro'el, Hadu ada di dalam Sunnah Nabi. Betul sekali. Lepas tu tak ada kena ada balah banyak. Salah, kolah, puak baru, puak lama, puak ponok, puak sekolah, puak tu, puak ni. Dah. Dah jadi pecah. Minta maaf dah. Saya royak ni. Duk kecek pergi mari, rugi masa, habis halio free lah. Kita dengar orang duk bahas dalam YouTube ni. Tengok, babo tu royak, yang ni royak, dia tu royak. Kita kata, eh, babo jadi banyak. Banyak perkara sangat. Babo tak pergi mudah-mudah. Nah, sahabat Nabi tak biasa tanya Nabi. Nabi-Nabi tak usah royak kau orang tak apa royak kau kita seorang wah peluk ah eh. eh, tu tu hair tu bag mana tu nabi tak ada seorang habuk sahabat nabi gitu tanya benda pelak-pelak tu hair bag mana tertinggi di atas haras lagu mana patu tu hair royak katanya mata tangi kaki kita ada baca qul huwallah qul huwallahu ahad Allah gapo eh? satu Allahus samad Allah lah tepat tumpu tepat mitok tulung. lam yalid Allah Taala tak beranak walam yulad tak ada siapa beranak wika dia walam yakul lahu kufuwan ahad tak ada sekawah habuk hak sama sekupu dengan Tuhan tak ada nak kata Tuhan supaya beruk ke Tuhan supaya orang ke ada perut ada kaki ada apa dak jangan Siapa duk gambar dia otak dia adalah hati dia Tuhan serupa dengan manusia, Tuhan supaya dengan nafas, Tuhan serupa supaya god tu ni. Cek tu akidah tak betul lagi tu. Sebab tu kita serah kepada Allah. Akidah kita jadi betul. Serah semua kepada Allah Taala, tak usah duk bahas banyak. Ha dia kita tak usah duk bahas. Percaya, percaya sudah. Patut akidah yang paling betul sekali, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa rakyat atas dunia ni katanya nabi akidah tak betul. ha terang ke cik apa lalu orang tu nak dia rakyat tanya ah oh, nabi Muhammad ni akidah tak betul terang ke lagi tu orang tu jatuh agama selalu tu ha sebab tu kita ambil akidah akidah nabi waktu sekali nak alhamdulillah yang kene beribadat yang sahih ibadah hak kita dok buat ni lah bu jadi kena selalu dah tak ada kena dok beki semula tak ada kena dok sesak oh aku ni lah eh amal mari lama mana dah latih-latih mari tahu belakang hari oh tak kena aku dah amal ha tu kita tak sini jadi lagu tu sebab tu kita ngaji cara kita ibadah pun jadi betul selalu dah orang ngajar orang royak pun royak betul selalu ha Nah, saya misah mudah-mudah lah. Eh? Misah mudah-mudah. Saya pergi setengah-setengah masjid ni. Pergi setengah-setengah masjid. Ada dia tulis, dia tepek. Wirik. Ha, tu. Wirik Rasulullah lepas pada semaya. Nabi lah. Lepas pada Nabi Wisalat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi tak ada baca lah. Doa gapa-gapa. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada. Nabi wis dua kali, tak ada katanya duk baca tu, baca ni tak ada. Lepas pada wis Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Tiga kali. Tapi setengah-setengah masjid kita gira ya tepek. amale Nabi, maknanya wirid Nabi lepas pada semaya. Bo lepas pada wis salat, lepas ada sapu muka, siap bacanya waqulil hamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz dhulli wa kabbirhu takbira baca ayat akhir di dalam suratul isra ayat 111 kalau kita buat tanya kita pun tengok eh, ambil mano oh, hok ni ni walaupun ayat qiraat tapi nabi baca ke dak Lepas pada wi salat, nak baca ayat Quran, atas kereta, atas motor, boleh-boleh duk gala, bila apa, boleh. Tapi lepas pada semayan ni, hok amal le ciak-ciak dah. Apa duk dibaca gitu, lagu tu. Ha tu. Nabi tak ada suruh. Sopo ngai minta maaf ni dah. Hok kita duk baca kok sejid kok balas ya latifu ya kafi. Ingat tak ayat? Ingat. Ha. Ada orang ada tak dalam dalam apa ni dalam hadis nabi dalam ajaran nabi jawab katanya tak ada walaupun benda tu puji Allah ya latif ya kafi wahai tuhan yang lemah lembut wahai tuhan yang apa ni yang jamin segala-gala rezeki amal apa monat benda tu tapi duduk pergi baca duduk pergi amal anak-anak butir masjid lepas pada semaya tu benda yang tak ada dalam nunggu kecek mudah-mudah tak ada dalam buk kecek mudah-mudah apa kita duduk amal kalau ada Alhamdulillah kita pakai amal lah saya nak ayat tentu ni walaupun duduk dalam kitab mana bucu mana sekalipun dan ada benda tu di dalam ajaran Nabi kita pakai amal jadi sungguh. Ni nak ayat sebab tu saya bubuh aku yang ketujuh, aku yang yang kena dah beribadat yang sahih. Jangan ibadat benda yang tak kena. Ha tu. Kalau ada khilaf ulama, ulama tu kata lagu ni, ulama ni kata lagu ni. Alhamdulillah kita ada ulama ada ada rakyat dua tiga perkara, kita boleh pilih lah. Boleh pilih. Nak buat hak tu pun boleh. Nak buat lagu ni pun boleh. Supaya kita baca bismillah derah bismillah poho dalam semayang. Benar ni benar khilaf ulama. Benar khilaf ulama. Ada Nabi, setengah-setengah Nabi baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Cerak-cerak bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bismillah lah. Ha, tak. Bismillah kohor pun ada. Bismillah juga pun ada. Sama-sama sahih. Tapi Nabi baca hak banyaknya bismillah poho. Sebab tu mana-mana masjid dia orang baca bismillah dia. Kita tak usah kata gapo. Bismillah poho, pun kena. Gitu. Cara kita beribadat, cara kita faham ni jadi luah. Barulah insya-Allah pergi mana-mana pun tak apa. Masjid mana-mana pun tak apa. Tapi jangan duk buat benda yang menyalahi tak serupa dengan sunnah Nabi. Nah, ha, gitulah. Seterusnya, apa lagi? Yang ketujuh Bermujahadah diri dalam semua hal sampai maju dan berjaya Mujahadah ni maknanya lawe Dan sebahagian makna mujahadah iaitunya jihad Jihad berperih Tapi dunia ni bukan duduk dalam perih semua Bukan? Pah Nabi pun besar Mujahadah duduk buat buku nak jadi Haru-haru perih duk tak senang jangan gitu ni tajuk ni tajuk panjang eh tapi nak ayat katanya marilah kita pakat mujahadah kurang-kurangnya diri kita sendiri hak kita malah hak kita betak hak kita lamak ke apa usaha jadi lawai lawai lawai lawai lawai lawai insyaallah sampai titik kita maju dan kita berjaya dengan sebab kita mujahadah yang kesembilan yang kelapar, eh? mengurus masa dengan rapi serta membuat perkara yang berfaedah Borihan masa kita hari-hari Allah Tuhan we umur kepada kita ni terhad. Camkak siap-siap dah Tuhan tanda hari kita nak mati. Patu hari-hari kita dok perabih, habis, habis, habis, habis. Maka kita jagalah masa kita molek-molek. Jangan sia-sia. Suk katanya kita tak ogok dah nak buat gapo, hok tu pun tak ogok ni tak ogok, tidur. Saya yakin katanya orang apabila dia tidur dia berehat dengan niat dia yang betul molek tu insyaallah dia akan boleh pahala sebab dia berehat otak bangun pak tu jadi segar otak dia pun jadi penuh supaya terosak kita dia tak ada bag walaupun harga apa ni 30 ribu sekalipun dia bag mampuh duit tak ada pada dia terosak nak terosak lagi mana supaya tubuh badai kita juga Rang kita, tubuh badan kita, otak kita, dia kita guna masa dah berpaedah sebanyak mungkin. Dia tak rok, kena berehat, kena makan, kena tidur dan sebagainya. Tapi hak penting di sini iaitunya masa. Yang ke-9 nak habis dah. Menyusun semua kerja dan tugas dengan baik dan pandai mengaturnya. Kita atur kerja air kita, gapoh hak lebih penting, hak mana kurang sikit hak mana kau kurang kau kurang penting-penting belakang ha tetapi hak mana lebih penting sekali ningce katanya orang Islam yang pesan pandai atau hijae dia orang tu orang bijak akhir sekali berpedoh dan berjasa kepada orang lain dengan kebaikan dan kebajikan ha siapa yang rasa katanya dia boleh pedoh, boleh wi peedoh kepada orang ramai kalau dia cerdik, dia bijak pun jangan cerdik sore, jangan bijak sore. Kena jadi orang lain, boleh pedah juga daripada hak dia cerdik, hak dia bijak sana. Nah, ikutlah nak mengajar, nak ceramah, nak buat go tu, buat ni. We jadi orang apa pakak boleh. Pedah hmm, oh, ada dia ni sore ni supaya ada 10 orang we. Ha tu. Nah, tak ada kira ni duk kedah ke duk kampung, duk mana-mana, we jadilah kita ni berpedah kepada diri kita utama sekali nabi royak di dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia manusia yang berfaedah kepada orang ramai itulah nah lebih kurang 10 kalau masa pun pukul 7 48 minit lebih kurang nah untuk kita dapat kebaikan daripada apa yang saya sedia kepada kita ketah keping mudah-mudahan Allah Taala nak tambah lagi ilmu keberkatan kebaikan pada kita dunia sampai ke akhirat. Ada siapa nak nak tambah?